En este video les voy a enseñar a hacer la portada para la materia de español. Vamos a ver cómo se hace.